ар бир нерсе бардык эле шарттар иште аткарууга жөндөмдүү эмес буга ынануу үчүн үстөлдүн бетине жаткан шарды элестетиңиз шар эс алууда жана эч кандай иш жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес бирок ага үстөлдүн четинен кулап кетүү мүмкүнчүлүгүн берсеңиз анда шар жумуш аткарат муну полго суу куюлган латокту коюу менен текшере аласыз бул белгилүү бир бийиктикте эс алгандардын денеси жумуш аткарбайт бирок белгилүү бир шарттарда аны аткарууга жөндөмдүү экенин билдирет